Всем привет, с вами Рома. Сегодня я вас обучу, как делать а, такие анимации, вот. Ну, то есть их вообще делать как бы не надо, по идее. Вот, тут поставим его. Угу. Вот, вот такое. Вот так. Вот, все, вы видите. Ну, это готовая анимация, я скажу просто, как взять готовую анимацию. Э, например, вы хотите, чтобы какой-то конгу там танцевал ваш персонаж. Вот, конгу, ну, вы не знаете, как ее сделать, ну и в итоге вы потом ищете в интернете. Ну в интернете есть уже некоторые видеоуроки, как это делать. <clears throat> Но ну, их не очень так много, потому что чаще всего сейчас люди уже показывают заготовки, какие они уже сделали и какие они доделывают. Ладно, все, же как же нам сделать? Я хочу сейчас, ну для начала придумать сюжет, даже если вы планируете анимацию, которая продлится всего 3 секунды, ну хоть что-то придумать надо. Я планирую сделать, как, например, инженер танцует э, танец, сейчас где, вот, где он тут, вот, это не то, что я беру, вот, вот этот. Но дело в том, что... <coughs> Сейчас. Что-то я хотел сказать, забыл. Ну, надеюсь, оно не так важно. Все, все, все. Не, я не вспомню все-таки, что хотел сказать, я уже думал. Я говорил про то, что вот персонажей у меня пока не получается перебивать во время насмешки. Потому что я пытаюсь, и в итоге эта насмешка замедляется, которая сейчас работает. И в итоге а, анимация, как он передвигается и танцует одновременно конку или друг, другую, там, другую насмешку, там, как, как э, танец любой. И нас, или, либо насмешку, там же и насмешки вроде с передвижением тоже есть, как спайбокс, например. В общем, сейчас давайте я вам даже докажу. И еще, кстати, а раньше я никогда этого не знала, оказывается. Оказывается, все анимации а они работают от того, как вместе вы поставите вот это. Если вы поставите их очень далеко, то анимация будет играть очень медленно. А если не очень далеко, а, а, вблизи друг другом, то анимация будет играть быстро. Да ладно! Итак, чтобы анимация не медлила, и мы смогли продвинуть персонажа, это как-то там надо, э, смотрите, взять вот тут, как я понял, и аккуратно протащить, чтобы линии не стали вот такими. Ну, они у меня уже стали, но не испортились. Что ж, будем... Ну, пока я хочу от э, не это сделать, пока об этом можно не, не беспокоиться. Давайте сейчас мы сделаем кадр, где к танцующему инженеру подбегает скаут, и потом тоже начинает вместе с ним танцевать. Ну, сначала будет, э, например, туп, думать, что он тупой, не боится меня. Все, давайте. Так. Раз, два, три. Бежали. потом, тут я, э, на пока э, стал он стреляет других, пионера ну, не И вот эти тут я сейчас останавливаю кадр. Ну вот, как бы прибежал скаут. Увидел инженера, там пока пострелял, потому что там враги прибежали. Инженер ну, бывает так на смычке танцует. И потом мы сделаем кадр, где он присоединяется к инженеру. Что ж, давайте берем, берем, берем нашего скаута. Ну, не хочу просто долго его там доставать тут. Поэтому, ой, а где плеер? вот, все. Скаут. Вот нужно скаут нам. Берем его, перетаскиваем. Ну, делаем его за синюю команду. Хотя планировал за красную э, одначально. И все, и добавляем ему эту же анимацию. К сожалению, музыку под эту, э, под эту анимацию, э, не помню, как танец называется. Ну, я его называю полька. Не знаю, что он мне так называется. Все такие это подобные танцы мне все время полька называются. Не знаю почему. Я так с детства все время говорю, ну, что поделаешь, ничего не поделаешь. Камера. Рома, Рома, Рома, Рома. Эй, Рома. Ой, то есть обычная камера, камера видео. Ну все, вот как бы все что. Так, дальше у меня еще планировалось, я планировала. Я, я же делаю разговоры персонажей или нет? Вот я не помню. Я делаю... А, да, да, да, все, все, все, я вспомнил. Я делаю разговоры персонажей, там персонажи и все так далее говорили. Что ж... Итак, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем дома. Как бы мне нечего было сильно показать в этом выпуске, кроме одного нового способа. Ну, как бы для анимации. Ну, как бы он тоже нормальный, как по мне. Э, даже чего-то одному научить это довольно сложно. Это а я уже где-то третье-четвертое видео пилю, потому что другие не получились. Ладно, слушай, а всем спасибо, удачных вам анимаций. Если вы сделали анимацию, не стесняйтесь, выкладывайте ее. Я обязательно посмотрю, э, что, что вы там напридумывали. Я, я, я всегда... Э, <clears throat> я, я никогда не, от, не отпущу ничего в сторону. Если там, например, вы скинули там то, я обязательно посмотрю. Ну ладно, а всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, надеюсь, я, я думаю, я вам помог. Если вы хотите чему-то научитесь в Soul Filmmaker, Э, то пишите, чего, чему вы хотите научиться, что делать. Я, либо я либо найду информацию в интернете, либо прочитаю, тут вроде какие-то есть, ну, тут обучают вроде в описании, вроде, как я там что-то не нашел когда-то, и там все писалось, как все тут делать. ну оно ну, на английском, конечно, поэтому придется переводить, так как английский я еще нехорошо знаю. А ты что застыл? Ну ладно. Короче, всем пока хочу сказать, что скоро будет стрим, так что при, все приходите, буду рад. Стрим будет 23 марта, <clears throat> может быть как раз по Team Fortress он и будет, ну не Майнкрафтом, чтобы я с вами поиграл, ведь Team Fortress не у каждого же есть. <clears throat> ну короче много игр э, в честь моего дня рождения. Все, а всем спасибо, всем пока.